विरमणलाचे गुरुदर्शन Здравейте на всички! Събрали сме се отново в София и повтаряме събирането на езотерична школа Валкирия в София и показваме на всички как вместо да ни извадят очите, ни изписват веждите. И каквото и да си говорим, езотерична школа Валкирия е номер едно. Всички други останали ще ни дишат праха. Това е. Първият ритуал, който ще направим, тъй като, като изготвях ритуалите наново, висшите сили поискаха от мен да възродя прабългарските богове и славянските защото това е нашата генетика и нашето божествено начало. Това са нашите истински предци и ние ще направим поредица от такива ритуали с тангра, с всички други български и прабългарски богове, като този ритуал ще бъде и с старобългарски руни, прабългарските руни, с програми естествено за гогутки. Нищо, че ни изписаха веждите, ние трябва да си ги оскубим както си подобава. Първият ритуал от серията с пра-български богове ще бъде с пра-българския бог Барс, който също е известен с а, името Сива и той е богът, богът на справедливостта. Бог Барс по своята същност съответства на хиндуистския бог Шива. В гнева си той спепелява всичко живо с поглед – той сътворява, но също го разрушава, когато отпадъка в него придобива големи размери. Свързва се с Василев ден, защото когато са християнилизирали българите, те са се противили на новоналожената вяра. Тогава патриарх Никон издал указ, че всички християнски празници ще се празнуват на същите дати като езическите. Също така християнството е откраднало много неща от старите религии, и са прифасонирали старите божества в нови. От гледна точка на енергията, до някъде на старите божества им е било изгодно да получават енергия през новото си име. И за това са участвали в проекта. Не забравяйте, че силите помежду си не воюват и всичко е една игра в различни системи, които се пишат с цел да израстваме и да ставаме по-добри. Понеже системата на религиите приключи, сега тече възраждане на всичко истинско и старо, защото вярата и връзката на човека с висши сили е истинска и нерушима, религиите идват и си отиват, но боговете остават под едно или друго име. Ако разгледаме реално техните проявления, всичко става много ясно. Има една основна група божества, които се почитат от различните народи с различни имена, но основата е една. И тези богове имат едни и същи функции. Това прилича на бизнеса, където, например, бог на справедливостта, който, например, е мъжко проявление, и същия бог го намираме с различни имена в различните култури. Тоест бога е като личност, която има различни холдинги по цял свят и през тези холдинги си върши работата. Т.е. услугите, които дава на човечеството и си получава дивидендите във вид на енергия. Днес ще се запознаем с проявлението на нашия бог Барс – най-справедливи от справедливите наши покровители и ще го помолим за справедливост и освобождение от врагове. С лице към небето стоя, аз веда на Одина, призив към Бог Бар створя. Чрез силата на кръвта в жилите ми, по силата на избора на боговете да ме помажат и избират за свой представител тук на земята. Ден прославям и възраждам имената. На мен е дадена тази велика чест, помазана е моята глава и с тази мисия ще върва до сетния си дъх, до смъртта. На челото ми е печат, в ръката ми е ключ, аз отварям всяка врата и се чува всяка моя молба. И сега пред своят скромен алтар активирам печатите на изток, запад, север, юг, активирам силата на великата черна майка нощ и великият бял татко ден. Балансирам силите на доброто и злото и отварям портал към великият и справедлив наш Бог Тарс. И го моля да влее духа си в мен и да запали свещения огън в моята душа и да ми даде силата да придам този дух на свещения огън на справедливостта, за да възтържествува правдата и да се възроди равновесието и баланса в нашите съдби и нашата земя. От ти велики, татко Барс, могъщи и справедливи сива, ти, който си най-славен сред славните, най-силен сред силните, най-справедлив сред справедливите, ти, който държиш в ръката си книгата на доброто и злото, в която всичко е записано за човешките души, ти, който виждаш всичко и за теб няма нищо скрито, покрито. Чуй моят зов и се отзови. Благослови моят свещен алтар, приеми скромния ми дар, защото каквото и да ти преподнеса, никога не ще бъде достатъчно, защото необятен си ти, както и твоята сила на земята и небето. Безкрайна е и нашата благодарност към Теб за справедливостта, с която ни даряваш и от злото ни защитаваш и никога в беда ни не оставяш. О, Велики Татко, чуй моят зов, моята молба и ме благослови. Благослови всички, от чието, е, от чието име се обръщам към Теб, защото аз съм Твоят глас на земята пред човеците и носител на Твоята любов. Към тях. Аз съм Твоите очи, уши и ръце. Аз съм Твой верен служител и изпълнител на волята Ти тук, на земята. Благослови ни и ни защити. Въздай на всички, въздай за всички наши горчиви сълзи и биди, правосъдие. Защити ни от всякакво зло, от всякакво нещастие, от всеки зъл дух, от всеки зъл човек. Защити ни от всевъзможни неправди и посигателства. Запази мен и моят род, както и моят народ, от унищожение, защото ние сме Твои родни деца нас тече твоята кръв, ти си закодиран в ДНК-то, в духа и в душите ни. Ние сме част от теб, а ти част от нас. Теб са почитали нашите предци и при теб са се покланяли, а ти си им помагал и тогава рода ни е бил велик и се е славил на земята. Чрез теб ние сме извоювали безпрой победи. Славен е бил българския род, гордо е стъпвал по земята, а врага се е опокоявал бездиханен в гроб. Днес аз почиствам от прах Твой свещен отар и възраждам Твоя култ и те моля за прошка от името на всеки мой предшественик, който те е предал. С Твоето име заповядвам. Отвори се канал Барсов, разгори се огън Сива. Възроди се баланс на доброто и злото. Благослови се народ български и се възроди. И нека Твоята вечна слава, о велики Барс, чрез Твоят народ се възцари. Покланяме Ти се при мъдри и справедливи господарю, и те прославяме. Да прибъде Твоето славно име, да прибъде делото ни и да си възроди славата Ти и славата на рода ни чрез Теб. Слава, слава, слава! Възкресявайки Теб и корените си, българския род ще прибъде вовеки. О, велики всемогъщи справедливи барс, Боже, чрез когото всичко е спасено, избави и мен от всяко зло. О, любими татко, който виждаш всичко, както на небето, така и на земята. Ти, който даде отеха на всички същества, дай я и на мен – Ó velik Bože който оказваш помощ и подкрепа във всичко. Помогни и на мен и покажи своята помощ във всички мои нужди, нещастия, предприятия и опасности. Избави ме от всички интриги на враговете, видими и невидими, в името на боговете, на всички богове, които създадоха закона на цялото му, в цялото му съвършенство. Изпрати своите войни на справедливостта и нека намерят всеки един мой враг, където и да се е скрил, чрез ритуал и отвод, чрез промяна на име, чрез переклад, чрез из измама и интрига. Намери го във всички нива, светове, измерения и го изобличи. Отвори книгата на съдбата и прочети всичките му зли дела през божествената и, и дяволска администрация. Всичко виж и прочети. Изобличи го и страшно накажи. Нека си плати за черната душа и зло сърце, за злите мисли и дела, за, зазливи, за завистливите очи, за змийски език и мръсната уста. Порази врага ми и целият му род, за всяка клевита, за всяка зла мисъл, дума и дела. Порази го с силата на меча на твоята безмилостна справедливост. И да не знаят враговете ми покой, нито нощ и ден, Ямата, която са ми изкопали, нека паднат в нен плен и повече от там да не изпълзят. Запечатвам гробът им с тихен кръс и печат там. Ще останат в помията си да се давят, докато страшни мъки умрат. Създай ураган от нещастие и проблеми в, поми... в живота на целият им род който да ги помете, разгроми и всичко, което имат в прах, превърни. Обещати моята душа с всичките вражески блага и права, а враговете изпепили до крак понищожи и развей прахте му. Помен от тях да не остава, да потъна в тартар в забрава. А мен и моят род благослови и нека да прибъде чрез теб нашата слава. Да бъдем богати и успешни, да бъдем на върха на нашето общество, да сме благословени и прияти от вещи касти и отново да управляваме света. Възвеси ни и възстанови нашите права, които са ни отнети, заради грешките в рода. Освободи ни от всевъзможни печати, метки, ядови, наказания, от всевъзможна черна магия и всевъзможно зло. Освободи мен и рода ми на всяко ниво, от всеки магиосник и практик, от всеки зъл дух, от енергиен и човешки паразит. Помилвай ни и върви назад, и върни назад всеки палач, който за нас е дошъл, да ни мъчи и унищожава. Прати злото в моя живот и живота на рода ми в дълбока забрава. И нека правдата победи. Освободи ни и ни защити от всевъзможни нещастия, злополуки, катаклизми, вражески интриги, капани и зли очи. Защити ни от всякаква власт и власт имащи хора, от инспектори и съди, от министри и тунияци, от душегуби, разбойници и кръци и конкуренти всякакви. Щом мисъл за мен им се прокрадни в главите, на мен и близките ми да се вреди, веднага ги срази, до крак ги унищожи и да прибъде Твоята слава и нашата чрез Теб. О, велики Барс, промени това, което ме измъчва. Върни силите ми назад, от тъмнината към светлината, от злото към доброто, от омразата към любовта, от неприятностите към нещастието, от смъртта към живота. Ти си мой отец, с теб душата ми получи отново своят свят дом, който беше изгубен. Отнасям се към теб със специална любов – Нека Твоите енергии да изпълнят душата ми и рода ми с любов и да ме причистят от всичко негативно на всички нива на моето същество и да се разтворят всичките магични, енергийни, психични, емоционални, кармични, родови и физични блокови, блокажи, всички страхове и иллюзорни представи за живота на всички нива тела и измерения. Нека цялото зло, което заобикаля мен и моите близки изчезне. Нека прибъде справедливостта и баланс пред вековете и по всяко време. Бог Барс отнес е с нас, да се прослави Неговото име и не ни е страшен никой враг, нито зла сила. Ние възсядаме на своя трон, който ни се полага и живеем на високото като крале, а всички наши врагове са долу в ниското и живеят като свине. Истина, заклето. Благодаря, благодаря, благодаря. С лице към небето аз стоя аз веда на Одина, призив към Бог бар створя чрез силата на кръвта в жилите ми, по силата на избора на боговете, да ме помажат и избират за свой представител тук на земята, да им прославим и възраждам имената. На мен е дадена тази велика чест, помазана е моята глава и с тази мисия ще вървя до сетния си дъх, до смъртта. На челото ми печат, в ръката ми ключ, аз отварям всяка врата и се чува всяка моя молба. И сега пред своя скромен алтар активирам печатите на изток, запад, север, юг. Активирам силата на великата черна майка нощ. и великият бял татко ден. Балансирам силите на доброто и злото и отварям портал към великият и справедлив наш бог Тарс. Барс и го моля да влее духа си в мен и да запали свещения огън в моята душа и да ми даде силата да предам този дух на свещения огън на справедливостта, за да възтържествува правдата и да се възроди равновесието и баланса в нашите съдби и нашата земя. О, ти велики татко Барс, могъщи и справедливи сива, ти който си най-славен сред славните, най-силен сред силните, най-справедлив сред справедливите, ти който държиш в ръката си книгата на доброто и злото, която всичко е записано за човешките души. Ти, който виждаш всичко и за теб няма нищо скрито покрито. Чуй моят зов и се отзови. Благослови моят свещен алтар. Приеми скромния ми дар, защото каквото и да ти преподнеса, никога не ще бъде достатъчно, защото необятен си ти, както и твоята сила на земята и на небето. Безкрайна е нашата благодарност към теб за справедливостта, с която ни даряваш и от злото ни защитаваш и никога в беда ни не оставяш. О, велики татко, чуй моят зов, моята молба и ме благослови. Благослови всички, от чието име се обръщам към теб, защото аз съм твоя глас на земята, пред човеците и носител на твоята любов към тях. Аз съм твоите очи, уши и ръце. Аз съм твой верен служител, изпълнител на волята ти тук на земята. Благослови ни и ни защити. от всякакво зло, от всякакво нещастие, от всеки зъл дух, от всеки зъл човек. Защити ни от всевъзможни неправди и посегателства. Запази мен и моят род, както и моят народ от унищожение, защото ние сме Твои родни деца. В нас тече Твоята кръв, Ти си закодиран в ДНК-то, в духа и душите ни. Ние сме част от Теб, а Ти си част от нас. Теб са почитали нашите предци и при теб са се покланяли, а ти си им помагал и тогава рода ни е бил велик и се е славил на земята. Чрез теб ние сме извоювали безброй победи. Славен е бил българския род. Гордо е стъпвал по земята, а връка се е упокоявал бездиханен в гроб. Днес аз почиствам от прах Твоят свещен алтар и възраждам Твоя култ и те моля за прошка от името на всеки мой предшественик, който те е предал. С Твоето име заповядвам. Отвори се канал Барсов. Разгори се огън Сива. Възобнови се баланс на доброто и злото. Благослови се народ български и се възроди. И нека Твоята вечна слава, о велики Барс, чрез Твоят народ се възцари. Прикланяме ти се при мъдри и справедливи господарю и те прославяме да прибъде Твоето славно име и да прибъде делото ни и да се възроди славата ти и славата на рода ни чрез теб. Слава, слава, слава! възкресявайки теб и корените си. Българския род ще прибъди вовеки. О, велики всемогъщи справедливи барс, Боже, чрез когото всичко е спасено, избави и мен от всяко зло. О, ти любимо татко, който вижда всичко, както на небето, така и на земята. Ти, който даде отеха на всички същества, дай я и на мен. О, Велики Боже, който оказваш помощ и подкрепа във всичко, помогни на мен и покажи своята мощ във всички мои нужди, нещастия, предприятия, и опасности. Избави ме от всички интриги на враговете, видими и невидими. В името на боговете на всички богове, които създадоха закона в цялото му съвършенство. Изпрати своите войни на справедливостта и нека намерят всеки мой враг, където и да се е скрил, чрез ритуал и отвод, чрез промяна на име, чрез переклад, чрез измама и интрига. Намери го във всички нива, светло векове измерения и го изобличи. Отвори книгата на съдбата и прочети всичките му зли дела, че през божествената и дяволска администрация. Всичко виж и прочети, изобличи го и страшно накажи. Нека си плати за черната душа и зло сърце, за злите мисли и дела, за, зливите, за завистливите очи, за змийски език и мръсната уста. Порази врага ми и целият му род, за всяка клевета, за всяка зла мисъл, дума и дела. Порази го със силата на меча на твоята безмилостна справедливост. И да не знаят враговете ми покой, нито нощ и ден. Ямата, която са ми изкопали, нека паднат в нен плен. И повече оттам да не изпълзят. Запечатвам гробът им с тихен кръст и печат. Там ще останат в умията си да се давят, докато в страшни мъки умрат. Създай ураган от нещастие, проблеми в живота на целият им род, който да ги помете, разгроми и всичко, което имат прах превърни. Обещите моята душа с всички вражески блага и права, а враговете изпипили, до крак унищожи и развей пръхта им, от тях не остава и да потънат в, в тартар в забрава. А мен и моят род благослови и нека да прибъде чрез теб нашата слава, да прибъдем богати и успешни, да прибъдем на върха на нашето общество, да сме благословени и прияти от висшите касти и отново да управляваме света. Възвеси ни и ни възстанови нашите права, които са ни отнети заради грешките в рода. Освободи ни от всевъзможни печати, метки адови и наказания, от всевъзможна черна магия и всевъзможно зло. Освободи мен и рода ми на всяко ниво, от всеки магиосник и практик, от всеки зъл дух, от енергиен и човешки паразит. Помилва ни и ни върни назад, и върни назад всеки палач, който за нас е дошъл, да ни мъчи и унищожава. Прати злото в моя живот и живота на рода ми в дълбока забрава и нека правдата победи. Освободи ни ни защити от всевъзможни нещастия, злополуки, катаклизми, вражески интриги, капани и очи. Защити ни от всякаква власт имащ, и власт имащи хора, от инспектори и съди, от министри и тунятци, от душегуби, разбойници и кръци и конкуренти, всякакви. Щом мисъл за мен им се прокрадне в главите, на мен и близките ми да си вреди, веднага ги срази, до крак ги унищожи, да прибъде Твоята слава и нашата чрез Тебе. О, велики Барс, промени това, което ме измъчва. Върни силите ми назад. От тъмнината към светлината, от злото към доброто, от омразата към любовта, от неприятностите към щастието, от смъртта към живота. Ти си мой отец, с теб душата ми получи отново своят свят дом, който беше изгубен. Отнасям се към теб със специална любов. Нека твоите енергии да изпълнят душата ми и рода ми с любов и да ме пречистят от всичкото негативно, от всичко негативно на всички нива на моето същество и да се разтворят всичките магични, енергийни, психични, емоционални, кармични, родови и физични блокови, блокажи, всички страхове и иллюзорни представи за живота на всички нива, тела и измерения. Нека цялото зло, което заобикаля мен и моите близки изчезне. Нека прибъде справедливостта и баланс при звуковете и по всяко време. Бог Барс отнесе с нас, да се прослави Неговото име и не ни е страшен никой враг, нито зла сила. Ние възсядаме на своя трон, който ни се полага и живеем на високото като крале, а всичките наши ваши врагове са долу в ниското и живеят като свине. Истина, заклето, благодаря, благодаря, благодаря. С лице към небето стоя, аз ведам на Одина, призив към Бог бар створя чрез силата на кръвта в жилите ми, по силата на избора на боговете, да ме помажат и изберат за свой представител тук на земята, да им прославим и възраждам имената. На мен е дадена тази велика чест, помазана е моята глава и с тази мисия ще вървя до сетния си дъх, до смъртта. На челото ми е печат, в ръката ключ, аз отварям всяка врата и се чува всяка моя молба. И сега пред своя, своя, пред своя, своя скромен алтар активирам печатите на изток, запад, север, юг, активирам силата на великата черна майка нощ, нож и Великия бял татко ден. Балансирам, балансирам силите на доброто и злото и отварям портал към Великият и справедлив наш Бог Барс и го моля да влее духа си в мен и да запали свещен огън в моята душа и да ми даде силата да придам този дух на свещен огън на справедливостта, за да възтържествува правдата и да се възроди да се възстанови равновесието и баланса в нашите съдби и, на, и нашата земя. Оти велики татко Барс, могъщи и справедливи сива ти който си славен, най-славен сред славните, най-силен сред силните, най-справедлив сред справедливите, ти който държиш в ръката си книгата на доброто и злото, в която всичко е записано за човешките души, ти който виждаш всичко и за теб няма нищо скрито подкрито. Чуй моя зов и се отзови. Благослови моят свещен отар. Приеми скромния ми дар, защото каквото и да ти преподнеса, никога не ще бъде достатъчно защото необятен си ти, какво, както и твоята сила на земята и небето. Безкрайна е нашата благодарност към теб за справедливостта, с която ни даряваш и от злото ни защитаваш и никога в беда не ни оставяш. О, велики татко, чуй моя зов, моята молба и ме благослови. Благослови всички, от и име се обръщам към теб, защото аз съм твоят глас на земята при човеците и носител на твоята любов към тях. Аз съм твоите очи, очи, уши и ръце. Аз съм Твой верен служител, изпълнител на волята Ти тук на земята. Благослови ни ни защити. Въздай за всички наши горчиви сълзи и беди правосъдие. Защити ни от всякакво зло, от всякакво нещастие, от всеки зъл дух и всеки зъл човек. Защити ни от всевъзможни неправди и посигателства. Запази мен и моят род, както и моят народ от унищожение, защото ние сме Твои родни деца. В нас, в нас тече Твоята кръв, Ти си закодиран в ДНК-то, в духа и в душите ни. Ние сме част от теб, а ти част от нас. Теб са почитали нашите предци и при теб са се покланяли, а ти си им помагал и тогава рода ни е бил велик и се е славил на земята. Чрез теб ние сме извоювали безброй победи, славен е бил българския род, гордо е стъпвал по земята, а врага се е упокоявал бездиханен в гроб. Днес аз почиствам от прах твоя свещен алтар и възраждам твоя култ и те моля за прошка от името на всеки мой предшественик, който те е придал. С Твоето име заповядвам. Отвори се канал Барсов. Разгори се огън на сива. Възстанови се баланс на доброто и злото. Благослови се народ български и се възроди. Покланяме ти се, при мъдри и справедливи господарю, и те прославяме да прибъде Твоето славно име, и да прибъде делото ни, и да се възроди славата ти и славата на рода ни чрез теб. Слава, слава, слава! Възкресявайки теб и корените си, българския род ще прибъде вовеки. О, велики всемогъщи, справедливи Барс, Боже, чрез когото всичко е спасено, избави и мен от всяко зло. О, любими татко, който виждаш всичко, както на небето, така и на земята. Ти, който даде отеха на всички същества, дай я и на мен. О, велики Боже, който казваш помощ и подкрепа във всичко. Помогни и на мен и покажи своята помощ във всички мои нужди, нещастия, предприятия и опасности. Избави ме от всички интриги на враговете, видими и невидими, в името на боговете и на всички богове, които създадоха закона в цялото му съвършенство. Изпрати своите воини на справедливостта и нека намеря всеки един мой враг, където и да се е скрил, чрез ритуал и отвод, чрез промяна на име, чрез переклад, и чрез измама и интрига. Намери го във всички нива, светове измерения и го изобличи. Отвори книгата на съдбата и прочети всичките му зли дела през божествената и дяволската администрация. Всичко виж прочети, изобличи го и страшно накажи. Нека си плати за черната душа и зло сърце, за злите мисли и дела, за завистливите очи, за змийски език и мръсната уста. Порази врага ми и целият му род, за всяка клевета, за всяка зла мисъл, дума и дела. Порази го със силата на меча на твоята безмилостна справедливост. И да не знаят враговете ми покой нито нощ и ден, ямат, която сме изкопали, нека паднат в нейн плен и повече оттам да ни изпълзят. Запечатвам гробът им с тихиен кръс и печат, там ще останат в помията си да се давят, докато в страшни мъки умрат. Създай ураган от нещастие и проблеми в живота на целият им род, който да ги помете, разгроми и всичко, което имат в прах привърни. Обещети моята душа с всичките вражески блага и права, а враговете изпипили до крак. Унищожи и развей прахта им. Помен от тях не остава и да потънат в Тартар в забрава. А мен и моят род благослови и нека да прибъде чрез теб нашата слава. Да бъдем богати и успешни, да бъдем на върха на нашето общество, да сме благословени и прияти от висшите касти и отново да управляваме света. Възвиси ни и ни възстанови нашите права, които са ни отнети заради грешките в рода, освободени от всевъзможни печати, метки, адови и наказания, от всевъзможна черна магия и всевъзможно зло. Освободи мен и рода ми на всяко ниво, от всеки магиосник и практик, от всеки зъл дух, от енергийни човешки паразит. Помилвай ни и върни назад всеки палач, който за нас е дошъл, да ни мъчи и унищожава. Прати злото в моя живот и в живота на рода ми в дълбока забрава и нека правдата победи. Освободи ни и ни защити от всевъзможни нещастия, злополуки, катаклизми, вражески интриги, капани и зли очи. Защити ни от всякаква власт и власт имащи хора, от инспектори и съдиди, от министри и тунятци, от душегуби, разбойници и кръци и конкуренти всякакви. Щом мисъл за мен им се прокрадни в главите, на мен и близките ми да, да се вреди, веднага ги срази, до крак ги унищожи и да прибъде Твоята слава и нашата чрез Тебе. О, велики Барс, промени това, което ме измъчва. Върни силите ми назад, от, тъмната към св... от тъмнината към светлината, от злото към доброто, от омразата към любовта, от неприятностите към щастието, от смъртта към любовта. Ти си мой отец, с теб душата ми получи отново своят свят дом, който беше изгубен. Отнасям се към теб със специална любов. Нека твоите енергии да изпълнят душата ми и рода ми с любов и да ме причистят от всичко негативно на всички нива на моето същество и да се разтворят всичките магични, енергийни, психични, емоционални, кармични, родови и физични блокови, блокажи. Всички страхове, иллюзорни представи за живота на всички нива, тела и измерения. Нека цялото зло, което заобикаля мен и моите близки, изчезне. Нека прибъде справедливостта и баланс през вековете и по всяко време. Бог Барс отнесе с нас, да се прослави Неговото име и не ни е страшен никой враг, нито зла сила. Ние възсядаме на своя трон, който ни се полага и живеем на високото като, като крале, а всички наши врагове са долу в ниското и живеят като свине. Истина заклето, благодаря, благодаря, благодаря. И сега ще направим една руническа бомба с пра-българските руни. И ще ви покажа просто какво съм сътворила. Това е моя разработка. Работи прекрасно, тествала съм я. Мога да я покажа, защото в България няма човек, който това да го направи, да го разруши. Така че да го духате, като се опитате. И така. Всички наши врагове в Тартар се отправят и завинаги там остават. Истина заклето, благодаря. Всички наши врагове в Тартар се отправят и там завинаги остават. Истина заклето, благодаря. И да прибъде българския род и българския народ с вечната му слава. Да си възцари отново Велика България. Благодаря, благодаря, благодаря. истина. Свърши се, сбъдна се. Така да бъде вовеки. Заклето. Това беше от нас за сега. Слава на нашия род, на българския народ, както и на всички наши славни предци и богове. Гледайте този ритуал, когато душата ви иска и когато някой ви тормози, получавайте защита. Тата у нас всички!